Hola, xente de ciencia. Hola. Neste vídeo falaremos vos dunha longa historia. Unha historia que comenzou hai moito tempo, hai uns 5.000 millóns de anos. Esta é a historia do noso sistema solar. Si, sí, Adela, si, sí. a historia do noso sistema solar é, é unha historia chea de acontecementos e cambios casuais que ás veces foron profundos e catastróficos, mentres que outras transcorreron lenta e inexorablemente. Que os parece? Imos aló? Imos. Pois pues veña, vamos. Na actualidade, Pénsase que a orixe do noso sistema solar data de hai uns 5.000 millóns de anos e que se formou a partir dunha nebulosa situada nun dos brazos da nosa galaxia, a Vía Láctea. Esta nebulosa, formada por unha gran nube de e gases, Ao principio giraba lentamente, pero a medida que se contraía polo aumento da gravidade e que se quentaba polos choques que se producían entre as partículas, comezou a xirar máis rápido. Deste xeito, formou un gran disco aplanado coa maior parte da súa materia condensada no centro. Con tempo, esta materia central transformouse no noso astro, o Sol. Ao redor desta nova estrela permaneceron xirando o resto dos materiais do disco inicial e, devagar, foronse agrupando nos chamados planetesimais que a medida que chocaban e se fusionaban entre sí formaron corpos cada vez de maior tamaño hai uns 4.500 millóns de anos, algúns destes corpos, que eran máis grandes que resto, xa ocupaban órbitas arredor do Sol. Así, formáronse os planetas, e a este mecanismo de formación chamaselle acreción. Comeza agora sí a historia do noso planeta Terra. O precámbrico ocupa case o 90% da historia da Terra. É tan grande que xa se pensa nel como un supereón que engloba ademais tres eóns, o ádico, o arcaico e o proterozoico, xusto por esta orde que vos dixen, vale? O eón ádico corresponde aos primeiros 500 millóns de anos da historia da Terra. É moi pouco coñecido, pois as pegadas que quedan deste tempo limítanse a algúns cristais de circón atopados en Australia de máis de 4 millóns de anos de antiguidade, Durante os primeiros 100 millóns de anos, foron frecuentes os impactos dos planetesimais coa Terra atraídos pola súa crecente forza gravitatoria. Se é correcta a teoría máis aceptada sobre a orixe da Lúa, esta formouse por un impacto acontecido entre a Terra e un planetesimal moi grande. Tras a colisión, xerouse unha gran nube de materiais que máis adiante se concentraron a la Terra para originar quen? A Lúa, exactamente, xa o sabías. A pista para coñecer canto duro o bombardeo dos impactos de planetesimais sobre a Terra, de acordo, atopámola na superficie da nosa Lúa. Nela hai moitos cráteres de impacto, hm, que son os buratos que vedes na Lúa chea, que teñen máis de 3.900 millóns de anos, pero a partir deste tempo diminúe drásticamente a súa frecuencia. Nese intre, os impactos continuos destes planetes e máis sobre a Terra fan que estea case totalmente fundida. Isto permitiu unha diferenciación en capas de maneira que o ferro e os elementos pesados se desplazaron cara ao interior, mentres que os gases saíron ao exterior. Comeza así a fase de desgasificación do planeta e fórmase unha atmosfera primitiva de orixe volcánica, chea de grandes cantidades de CO2, vapor de auga e proporcións menores de outros gases. Sí, sí. E outro dos feitos máis relevantes deste tempo é a orixe do campo magnético terrestre. Sí, esa mesma que fai que funcionen os vosos compases. Mm. A súa aparición protexeu a recente atmosfera volcánica de ser barrida polo vento solar. A partir deste intre, todo se volve máis tranquilo. O campo magnético protexe a atmósfera e esta ampara a superficie terrestre do impacto cada vez menos frecuente dos meteoritos. A Terra vai arrefriando e formase unha costra delgada e sólida formada polo magma solidificado que formará a futura costra Este arrefriamento da covia permite que se condense o vapor de auga emitido durante a desgasificación e que xurdan grandes cantidades de auga que inundarán a superficie terrestre. Neste punto, só emerxen algunhas sillas volcánicas por riba dun imenso océano. O eón arcaico comeza aproximadamente hai uns 4.000 millóns de anos. A Terra xa ten unha estrutura interna formada por codia, manto e núcleo similar ao que coñecemos actualmente. O exceso de calor fai pensar nunha gran actividade tectónica que originaría a aparición dun gran número de novas e pequenas placas tectónicas. Hai uns 3.800 millóns de anos, xorde a vida. Probablemente, os primeiros seres vivos serían bacterias anaerobias, é dicir, aquelas que viven nun medio sen oxíxeno. Quizáis similares a certos microorganismos actuais que viven arredor das fontes hidrotermais submarinas. Despois apareceron organismos fotosintéticos como as cianobacterias, formadoras dos estromatolitos. Estas estruturas son moi interesantes e se queredes saber máis, deixamos vos un link na descripción do vídeo. O eón proterozoico comeza hai 2.500 millóns de anos. A actividade fotosintética das cianobacterias que leva millóns de anos producindo oxíxeno provoca a oxidación do ferro disolto na auga dos océanos. Isto provoca a súa precipitación e a formación de enormes depósitos de óxido de ferro nos fondos submarinos. Cando o oxígeno satura os océanos, difúndense cara á atmosfera, que tamén se volve oxigenada e oxidante. Hai 1.100 millóns de anos aparecen os primeiros seres vivos pluricelulares, semellantes a vermes que viven soterrados nos sedimentos mariños. Todas as placas litosféricas agora están unidas e forman o supercontinente coñecido como Rodinia. Sí, e eh, unha vez aparecido Rodinia, hai 800 millóns de anos, os continentes formados a partir da fragmentación deste continente que falou Adela, Rodinia, seguen a separarse lentamente. O planeta sofre varios episodios de glaciación generalizada. Na denominada glaciación bola de neve, máis do 90% da superficie terrestre queda coberta polo xeo e nos mares chegou a congelarse a auga ata un kilómetro de profundidade. Isto provocou a primeira gran extinción masiva de especies da que se ten constancia. Hai 600 millóns de anos é probable que os fragmentos de Rodiña estivesen xuntos formando o supercontinente Pannotia. Pero cando comeza o seguinte on, Pagnotia xa estará fragmentado de novo. Bueno, futuros xeólogos, aquí rematamos o repaso do precámbrico. Estade moi atentos ao seguinte vídeo no que vos falaremos da era primaria, pero xa no eón fanerozoico. Exactamente, espero que disfrutaran este tempo con nos. E lembrade que, como di Stephen Jay Gould, a maioría das historias erróneas son as que pensamos ya o coñecemos. E, eh, polo tanto, sabes que pasa? Nunca as examinamos ou cuestionamos. Aí queda iso. Ata logo. Ata Vémonos na seguinte.